本当にじゃあ手っ取り早く取ってみよう自販機で飲み物を買ってみましょうということねこんなんで本当に再生数伸びるのかな、ねなんか外海外の人が見たら自販機って珍しいらしいですもんねこれ山菜のところやけどなんかここ証明写真がなぜか2つあったりするんですけどね、照証明写真もねこれ撮れる写真が撮れるんでねで大道さんと朝日さんに、ね ここ珍しいな大塚さんでおば大塚さんで入っとるんやなえー、2台ある大塚さんでこれはサードパーティーがやっとるやつやねムーズさんのやつやでせっかくなんで買いましょうかねお茶でも買いましょうかよいしょ 本当にこんなんでいいのかなこれはあまりにも普通すぎますよねこっちも安いかなしかももうちょっと言うと中で買いは安いんですけどねあ片手やとコインが出せやんねよいしょうんコインを入れて値段が下に書いてあるでね、えー、この値段でどれにしようなお茶にしよう 緑茶にしよう150円あでも麦茶の方が10円安いね140円か、よいしょあお金が出しにくいえー、えん、結構ねはじかれることも多いねあれでダメだうんとね 特に左手で操作するからってことじゃないですけどね私左利きいやいや左利きなんでねあ入った入ったでよくちゃんにしようかよいしょと出てくるなと本当にこんなんで飲むのかなどっちかというと日本やったらこっちの方のが、ね、気になってきますもんね最近増えとるこの プードってねあのアマゾンとかの宅配のね荷物が、えー、ここで受け取りができるんですよね24時間かなうん、うん、そうやなへえ24時間365日っつってね私の働いてとるところはここのライねこれと別のライバルのねやつ使っとるんでねあんまりあれですけどこんなもんでええのこんなんでええのかな本当に